Bye. හැපි වල් ට්‍රේඩියෝ ඩේ කියලා මුලින්ම විශ් කරනවා මම වැඩ කරන්නේ ලංකාවේ හොඳම සිින්දු හැන එකම රේඩියෝ ශනල් එක ශාත් එක්ක දැන් පොඩි කාලයක් වෙනවා ඉතින් අද වල් ට්‍රේඩියෝ ඩේ එක නිසා ම චුට්ටක් හිතුවත් එක් කතා කරන්න ඕනි කියලා චුටි කලින්දර ලොක අසාවක් තිබට ප්‍රසට කෙනෙක් එන්න බස්සක අදදිින් හැනවා ඇතුකර රේඩියෝ එක සහලට ගෙදර කටිය රේඩිය එක හන එවෙලාවටති මං හිතාගන්නවා මන්තම මේ කතා කරන්නේ අර එහෙම සිහින ලෝකගේ ජීවත් වනේ කවදාවත් තිතිබෙන මේ වගේ ලොකු රේඩියෝ ශනල් ඔයාල එක්ක කරන මට හම්බේ කලති මාරම සතුරක් තියෙන්නේ මොකද ලොක ප්‍රඩියෂනල එක මංග කරන්නේ හරි මාසාාවෙන් වැඩ කරන්නේ කිසිම ස්ට්‍රෙස් එකක් දැනෙන නැති ජොබ් එකක් ඉන්න කරුව එකත් එක්ක මාරම ෆන්න එක කරන්න පුළුවන් ජොබ් එකක් ශාත්තක වැඩ කරනවා කියලා කියන්න ඉතින් හරිම සැහැල්ලුවෙන් සතුටින් ගෙවෙන ජීවිතයක් තමයි ජොබ් ලයි් එක තුළික වෙන්නේ ඉතිං මාරම සතුටුයි ඉතිං වල් දන්නවා මම හරියටම හෙනවා රෑ අටේ ඉඳලා දහය වනකං ශාවැල්ගී වැල්ල එක් එතෙක්ක වීකෙන්ඩ එක මංගෙනවා සෙනසුරාදා හවස හයේදලා නවේ වෙනකං එතකොට සන්දේනවා හවස තුනේදලා රෑ අට වෙනකං ඉතිමං වාට කියන්නේ හැමදාම ඔයි විදිහට යාදරෙත් එක්ක ශාපිත් එක්කඉන්න හැමදාම ශාහන්න ලංකාවේ හොඳම සිින්දුහන එකම රඩියෝෂනොල එක ශාත් එක්ක දිකට මීන යාදරෙත් එක්කව මෝචාන්ය.